Hey yo, TR, go crazy on these nigga, man. Fuse the engineer, black in, оба. Oh. Воу, солнца не видно, но я ща под пальмой 25 лямов за альбик еще не ронял, но уже поднимаю Sorry. Сучка богатая, Cali курю, они думают, что я из Китая Король Грайма, как Wiley, создал эти файлы в Великобритании ты запарил то Питер, то Лондон, где этот альбом? Обла на острове Неандерталец, звездное небо как фантом Я знаю, ты видел тот скриншот, слышь, я ржал, это бомба я знаю, что ждут очень долго Ноль бомб, шарик и спинбол Не роняю Раскручу что угодно, рулетка налога задал эту моду а. Зашел в эту воду, она сразу замерзла, я слишком холодный Они знают меня, что я ровный, реально не сможешь потрогать Криво базарил, но слишком пиздюк, чтоб стать моим опом мы делаем деньги, хочу, чтоб мои пацаны всегда ели Players Club, это D12, ощущаю себя как Slim Shady Пацаны на тестостероне, смути на секунду, тебя могут зашеймить ты снял шляпу на входе, но все еще продолжал скейтинг а Кто мы друзья и приятели? Да похуй хоть соседи Незанимаемое время, если мы не на одной теме Я не устал, но хочу сделать брейк Да, сука, как в теннис Я в лесу, то может продать Сосет ящер Арк артерий Дигерибао, сертификат Выхода нет, как из тупика Я знаю, мы будем держать капусту в руках Как шеф-повара Революцизм, предприниматель Зови меня мастеркард а Мы делаем не одежду, а вещи будут перепродавать Да Тихий джи как лазанья, передвигаясь на silent мод Бро, как поднять на стартапе и избежать наказания? Знаю, меня губит жажда, я опьянен от азарта Я не могу проиграть, но вечный игрок констант ты знаешь, что мир принадлежит клубу Больше не тяни сюда руку Паровозик, который смог тут Зови на стрелу, я зову с собой бубу, Не лезу в хуйню, если она ради шума Чтобы потом перевести это в шутку Мне просто не хочется выглядеть шутом Меня знают тут, мне не нужен шутер Но ТС, бро поднялся как бака Это М не из мака, ака Он продал много бакс, плак обезьяна Он всегда в камон Большой вес как Лукаку, сука, I keep я даже не чекал с портала, просто достал из кармана 8-1-2, 7-5, 2-0-2-3 Flash Club 2 в пути Fuse, the engineer